Hello. Hi. C I K G U E Q A. Ini cikgu saya. Cikgu Ika. Jangan lupa tekan subscribe. Hello. Hi. Assalamualaikum. Hari ini kita akan kenal dengan enam objek baharu dan enam perkataan baharu. Kita akan belajar menggunakan melodi mengeja dan gaya isyarat vokal Cikgu Ika. Ini gambar apa? Ini gambar seorang lelaki yang merasa dahaga. Bagaimana nak eja dahaga? Jom kita melodi mengeja. Di Ka D A Da H A Ha D A Ga Da Ha Ga Seterusnya, ini gambar apa? Ya adik-adik, ini gambar tanda amaran bahaya. Macam mana nak eja bahaya? Jom kita melodi mengeja. Bee A ba H A H Y A ya ba ha ya <laughs> Ini pula gambar simbol bahagia. Simbol ini digunakan dalam mata pelajaran matematik. Hmm, macam mana nak eja bahagi? Jom kita melodi mengeja. Bing! bar. H A H G I G bar ha g Aha! Ini gambar apa? Ini gambar capati. Adik-adik nak eja capati? Capati? Jom kita melodi mengeja. B A pa T I D cha T D Adik-adik, ini gambar apa? Ya, ini gambar beg. Tetapi beg ini besar. Beg yang besar ini dipanggil bagasi. Jom melodi mengeja. Bagasi. Bagasi. A ba G A ga S I C ba ga C Ini gambar seorang wanita seperti cikgu Adik-adik tahu bagaimana nak eja wanita? Jom kita melodi mengeja. W W A W N I knee T A ta W ni ta Ini adalah perkataan-perkataan yang telah kita pelajari pada kali ini. dahaga bahaya ba ga bagasi dan sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa lagi di video-video akan datang. Jangan lupa tekan subscribe. Tata, Titi, Tutu, bye-bye. Thank you.